assalomu alaykum qadrli do'stlar android dasturlash bo'yicha 8 darsimizga xush kelibsiz deb qolamiz bugungi darsimizda e, o'tgan safargi recycle view projektimizda ozgina o'zgartirishlar kiritgan holda e, yangi narsalarni o'rganamiz bugun aynan o'sha recycle viewda aytimni klik bo'lganda eshitib olish va aynan positioninchi aytimni olish va web view degan bitta qiziq mavzumiz bor o'sha mavzuyimizni bugun ko'ramiz xo'sh boshlaymiz android studioga kirib oldim o'sha projektimiz githubda bor bemalol kirib e, ko'rsangiz bo'ladi endi birinchi qiladigan ishimiz ya'ni eshitib olish e, klik bo'layotganini eshitib olish e, uning uchun bitta interfeys yaratib olishimiz kerak klik bo'lganini eshitadigan public bo'lsin bu interface on yo'q item click listener listener xo'sh endi mm, uni on click degan metodi bo'lsin o'nlik metodi eh, abstrakt bo'lsin va u item mm, item olsun. xo'sh yoza endi bu anaqamizni biz konstruktorga bilan qo'shib konstruktorimizga qo'shib qo'yishimiz kerak ya'ni e, item click listener item click listener va e, uni hozir konstruktorimizga qo'shib qo'yamiz xo'sh konstruktor hammasini oldin bitta konstruktor bo'lsin bu eski konstruktorimizni o'chirib tashlaymiz xo'sh endi biza e, holderni ichida e, item click bo'lganda e, o'shani bu yerda berib yuborishimiz kerak holderda aynan holderdan turib xo'sh item view umumiy viewimizdan o'sha umumiy viewimizga set on click listener qo'yamiz va bu yerda view qilib ketsak bo'larmikan ha bo'lar ekan va bu yerda click listerimizni o'n item klikini ishlatamiz. xo'sh item klik listinerdan 10 klikiga e, hozir mana bu yerda mana bu yerdagi itemimizni berib yuboramiz e, xo'sh mana bunday qilsak bo'ladi ha mana shuni beraversak bo'ladi item endi e, aktivitida turib buni eshitishimiz kerak hozir bu yerda bitta aha aytdim click listener anaqa olishimiz kerak endi e, xo'sh bitta to's chiqaradigan metod qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi show toss string text bo'lsin xo'sh endi bu yerda tost yasab olamiz tost make text application context bu yerga tekstni beramiz bu yerga tost long shu xo'sh bu yerda aynan qaysi aytimizga kelayotganini bitta anaqa qilib olamiz ne aytimmi bitta title va yana aytim nuqta description mana shularni chiqarib beramiz agar rostdan ham aytim klik bo'layotgan bo'lsa bizaga aynan o'sha e, bizga bosgan aytimni olib berish kerak lekin berdi ozgina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamış. Ateş uçlamış. Hoş. dasturimiz ishga tushdi endi sizlarga ko'rsatishim uchun bitta dasturimiz bor o'shani ishga tushirishimiz kerak xo'sh mana bizaga hozir bosganimizda aynan mana aytiminchi ma'lumotlar kelyapti masalan biza bosgan aytimimizani anaqasi kelyapti ma'lumot kelyapti xo'sh ko'rib turganingizdek e, hozir biz recyclewdan aynan bitta itemni bosilgan eshitishni ko'rib oldik endi mana shu bosilganiga qarab biron bir vazifani bajarsak bo'ladi xo'sh e, men tanaqa qilib ketmoqchiman bitta nima desam bo'ladi Pojoyimizni ozgina o'zgartiramiz xo'sh bitta string bo'ladi bizda bu url bo'lsin buni hech qanaqa recyclevda ishlatmaymiz buni faqatgina qo'shimchasiga berib yuboramiz xo'sh endi mm, buni o'chirib tashlaymiz bu konstruktorimizni 6 insert qilib konstruktor anaqasini chaqirib yangi konstruktor yaratib olamiz va bu yerda bizaga e, muammolar kelib chiqdi allaqachon endi biz bitta qilishimiz kerak masalan acerda sayti bormikan ressor sir deb yozaylik mana sayti chiqdi shuni shunday kopiy qilib olamiz ctrl s qilib va endi mana bu yerga berib chiqishimiz kerak bo'ladi xo'sh yaxshi bo'larkan ya'ni bunday mana shu yergacha xo'sh bu yerga hammani xo'sh bo'ldi o'zi bu mayli qisi yo'q xo'sh e, kerakli anaqalar qoldi endi mana bu url orqali biz web vyumizdan ishlashga harakat qilamiz endi bitta activity ochib olamiz obbo adashib ketdik basic activityni bosordik bizga bitta activity kerak ya'ni bo'mbo'sh activity uni nomini doimgidek second second activity deb nomlayman xo'sh launcher activity bo'lishi shart emas source anaqasi tili javada bo'la qolsin layout faylini generate qilib bersin o'zi xo'sh qo'shamiz buni git anaqamizdagi faylimizga yaratib bo'ldik ozgina gradle buyut qiladi xo'sh bu tomonga o'tamiz constraint layout bor ekan bizada xo'sh bu yerga bitta web web view qo'yamiz bu 0 dpga obo anaqa yoqib qoldi biz e, bu ya'ni 0 0 ga 0 dp va konstant tomondan berib chiqamiz aha start to start of parent uh, bot into bot move parent top to top of top of parent parent uh, and to end of parent xo'sh biz web viewimizni joylashib oldik endi id berib qo'yamiz web view bo'lib qolsin endi bize bu anaqamizni sekin taktikleri top olsunuza kerak bo'ladi ya'ni bitta web view ochaman yarataman web view web view bo'lib qola qolsin nomi endi buni find view by deb topib olamiz doimgidek web viewni find view by dot id mana web viewimiz endi web viewimizga Ha. ma'lumot berishimiz kerak ya'ni second main activity'da biz second activity o'tkazib yuboramiz va u yerda web view ishlash kerak bo'ladi xo'sh bu yerda endi show toast hmm, tura qolsin mayli turibmi xo'sh endi bu yerda biz u yoqqa ma'lumotlar berib yuborishimiz kerak e, e, ma'lumot berib yuborish uchun esa albatta hozirchalik intentdan foydalanamiz bitta intent yarata olamiz unga main activitydan main dan second activity activityga borasan deb qo'yamiz xo'sh endi intentimizga bitta put ekstra narsa berib yuboramiz. u ham bo'lsa get string adashib ketmaslik uchun get string r string k deb qo'yaylik url bo'lsin bu aytdimmi e, URLini berib yuboramiz va start activity qilib start activity qilib intentimizni ko'rsatamiz xo'sh endi second activityimizda uni ishlab olishimiz kerak e, bu yerda bitta bundle yaratamiz bundle bundledan xo'sh tent e, dot get extras bo'ladi va Э, bize web viewga load url qilib bu yerga bundle get string qilib e, endi bu yerga keyni oramıza xo'sh get string metodini chaqirib u yerga r dot e, string keyni berib yuboramiz xo'sh web web viewga web view settings anaqa boshimizga kerak u e, web viewdan ya'ni get settings qilish kerak va bu e, web settingimizga e, set java script enabled ga true berib qo'yishimiz kerak ya'ni script anaqasini enable qilib qo'yishimiz kerak qandaydir warning beryapti mhm. endi ishlatib ko'raylik dasturimizni oylik dasturimizda yana aniqlabdi xo'sh e, buni yoqib oldik endi bitta dasturimizni ishga tushirib ko'raylik xo'sh ishga tushdi endi bitta bosamiz э, kech xo'sh bizada muammo bor manimcha bu bizani manifestdan bo'lsa kerak chunki biza dasturimizda internetdan foydalanadi deb aytmadik xo'sh bunga ruxsat berdik endi ko'ramiz agar yana muammo tug'diradigan bo'lsa boshqa sayt qo'yib ko'rishimiz kerak bo'ladi xo'sh mana bosamiz xo'sh menimcha e, ishladi lekin saytni ha mana upload qilish ozgina sekinroq bo'ldi qisqacha web view mana shunaqa narsa e, hozir biz qayerga ketib qoldik Menimcha bitta anaqani bosib linkni bosib va bizni linkga jo'natyapti aha xo'sh web view bu ya'ni bitta saytni bizani telefonimizda yuklab berish uchun э, hozir u yoqdan biza boya e, internetdan fayl jo'natib e, string url jo'natib yuborgandik o'sha orqali buni hozir upload qilib Э, qisqacha web view mana shunaqa ishlaydi ishlatilishi juda ham oson o'zingizga kerakli bo'lgan saytlarni web view qilib ishlatsangiz bo'ladi bemalol э, uning uchun albatta bu yerda dasturimizda internetdan foydalanadi deb qo'yishimiz kerak э, xo'sh yana bitta takrorlab chiqamiz bu hozir qilgan ishlarimizni bu mana bu bitta interfeys ochaylik ochib oldik item click listener degan va uning ichida on click metodi bor u item oladi va biz e, aytdim kleklisterimizni konstruktorimizga qo'shib qo'ydik resaklyumizni va u yerda e, keyin esa mana bu yerda holderda masalan e, viewni seton click bo'lgan eshitib turgan holda klik bo'lgan paytda itemni berib yubordik xo'sh bu yerda endi o'n klik bo'lgan eshitib turibmiz eshityapmiz e, har bosilganda va bu yerda shu to'sib qo'yamiz va intent qilib sekin taktikka o'tkazib va bu yerdagi linkni berib yuboryapmiz qisqacha bugungi darsimiz shundan iborat e, result viewda qanday qilib klik bo'lgan aytimni eshitish va web viewni ko'rdik e, keyingi darslarimizda uchrashguncha bu yozgan kodlarimizni albatta github anaqamizga chiqarib qo'yamiz profilimizga keyingi darslarda uchrashguncha hammaga xayr kattakon rahmat do'stlar